куб формадагы кристалл торчосун карайлы мисалы кайнатма туз натрий хлор сүрөттө мындай кристалл торчосунда жайгашкан иондорду көрүүдөбүз жөнөкөйлөтүш үчүн бир четин карайлы бир багытта кристалл торчосунун түйүндөр ортосундагы аралык туруктуу жана д деп белгилейли эки багытында түйүндөр турган тегиздиктер ортосундагы аралык өзгөрүүдө үч багытында ал кайра өзгөрүүдө эгерде биз серпилген ушундай кристалдардын мүнөзүн карасак анда көрсөтүлгөн багыттар боюнча кристалдын деформациясы ар кандай болот